Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ олон нийтийн яриа телевизийн тухай хуулийн 21-р зүйл заасны дагуу Монголын үндэсний олон нийтийн яриа телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгороо 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Монгол Улсын засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн Нямдавагийн Монсор, Жаргал сайхны Зол Зуянаар нь төрийн байгуулалтын байнгорооны 2022 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан нийт дэвших тухай хүсэлтийн загварын даваа материалаа бүрдүүлж 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдөр байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Монголын олон үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нийт дэвшигч нартаа хийсэн нийт дэвшигчийн сонсголыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд 21-ийн 6 үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оруулах эдийн засаг, бизнес, техник, технологи Удирдлага менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд тухайн чиглэлээр мэрэгжсэн хүний нэрийг засгийн газарт тус тус санал болгоно. 21.7 энэ хуулийн 21.5 заасан байгууллага албан тушаалтан төрийн бус байгууллагуудын саналаас сонголт хийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж улсын их хурлд өргөн мэдүүлнэ. 21.8 энэ хуулийн 21.7 заасны дагуу нэр дэвшсэн хүмүүсийг улсын их хурл нэр дэвшчийн сонсголт хийсний үндсэндээр хилэлцэж үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилно гэж заасны дагуу Монгол улсын их хурлын хян шалгалтын тухай хуулийн 31-р зүйлийн нэр дэвшчийн сонсголтыг үе шатыг баримтлан дараах ажил явуулваа. 2023 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн байнгын орооны хуралдаанаар Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 119-р зүйлийн 119-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын их хурлын хян шалгалтын тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-ийн 3 засгийн дагуу нэр дэвшигчийн сонсголын товыг тогтоох, сонсголт аргалагчийг томилох тухай тогтоолыг баталж 2023 оны 4-р сарын 24-ний өдөр нэр дэвшигчийн сонсголын зохион байгуулахаар сонсголт аргалагчаар улсын их хурлын гишүүн Яндан Бэрлийн Баатар үлгийг томилсон. 2023 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн 14 цагт төрийн байгуулалтын байнгын орны гишүүдийн 3.1-ээс доошгүй үйлчлэл ирснээр эрс бүрдэж байнгын орноос сонсголт улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар үлэг Ис Бямт цогт Г Гамбол Д Довтгосүрэн Д Саран гэрэл Ж Сүхбаатар энэ инх болдоор хүлцэн ирж эрс бүрдэж нэр дэвшчийн сонсголыг зохион байгуулсан. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 127 дугаар зүйлд сонсголд оролцсон гишүүд сонсгол явуулснаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор хаалттай хуралдаж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар сонсголын тайлан гаргана. Тайланд сонсголын дүнд үндэслэн тухайн нэр дэвшигч албан тушаал шаардлага хангасан хэсэгт өгнөлт түүний үндслэлийг тусгана. Тухайн тайлан ажлын 5 өдрийн дотор нэр дэвшигч түүний санал болгосон этгээдэд өргүүлж улсын хурлын захин хуудасд байршуулдаг заасны дагуу 2023 оны 4-р сарын 26-ны өдөр хаалттай хуралдаж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар сонсголын тайлан гаргасныг Байнгор орны хуралдаанд улсын хурлын гишүүнгээ гамбол танилцуулсан. Байнгор орны хуралдаанд улсын хурлын гишүүн энэ их болд Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу хаалттай хуралдах гормын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын засгийн газраас нийт өвшүүлсэн Ям даваагийн Монсор жаргал сайхны зол зөя нарыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Нийт дэвшигчдийн танилцуулга байнгын хорооны санал дүнэлтийг таа бүхэнд хүргүүлсэн болно. Мөн бүрийн эрхийн хугацаанд дуусхур болж буй хайдвийн чилаажавыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох асуудлаар гаргасан төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгэлтийн хилцэн шийдвэрлэж улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.